呃，我今天我做什么啊？我坚持呢，就係、是、因為我呢、這個，哇，很好用。喺度賣都未得賣啫。咁啊，將你咧，你做個市場度買一個假字。呢呢塊咧就係一種啊軟石嚟嘅嚇，一種軟石嚟嘅。咁啊，我甚至咧，為什麼軟石？唔係軟石，不知道什麼。 一种写啦，做 D 砖嘅，你可以去嗰个装修公司有得卖噶啦吓，卖两块啊。为什么一块咧就比较薄啊？你看这块很薄，你看一块呢度一张，很薄的。所以咧，我就想我哋什么，因为你薄咧就容易烂掉啊。你看看呢个架子铁嘅。 它里面很薄的，我拿这筷子出来。为什么？你厨房呢？你不可以沾到水的嘛？要沾点水要又蟑螂啊，又又又很麻烦，很不耐用啊嘛！我现在呢，就呃兩两块上去，增强它的厚度，呃，可以这样说啦，因为它的厚度呢是蛮重要的。如果如果你你你你你呢，呃不够厚呢，它就会呃怎么说？啊？ 很容易，很容易，你當你斜東西啊，很容易撞擊它，就會兩塊咧，兩起呢，一塊又不夠力個，兩塊呢，它就啊，哇！ <laughs> 我上到自身嘅，為什麼上这咁多年嘅，可能你們我要做視頻给你們看嘛，是嗰種任務啦。所以並且呢，你看，你看，啊，呢種就是玻璃膠啊，本来我粘黃膠的，黃膠够。 不系我觉得咧，应该两波，诶呢种差比较好，它有一种粘性啊，它令到它咧容易咧，你你你比较有一种厚度嘛干了啊，咁你不可以立刻用啦，等它干了才嚟用一吓，咁我就是这样个，这样个，啊咁样弄出来啦吓，你知道吗？因为好多台咧是冇租噶嘛，第一，哎呀你买张咁嘅台啊？ 你有得買嘅，係又很貴啦， <laughs> 所以我呢個 design 係嘅啦。為什麼我這樣對你说啊？因为因為呢個 design 咧係我剛剛想到嘅，因為我我我我誒誒我方便我斜東西啊！啊，當我斜東西时候咧，比较行方便啊，你明白吗？咁啊，方便起啦咧啊！ 咁咧我就覺得，哎哟，要方便啊，什么都要方便啊。咁啊，變成我我就要用很快嘅方便啊，弄到之前，因為我呢張台咧就准备我哋啊啊啊，譬如啊做下东西啦，啊或者啊啊我哋斜东西啦，斜东西肯定濕碎噶嘛。咁啊，然後咧呢啲玻璃膠嚟嘅，要令增强它嘅厚度啊，要它厚一厚，比較厚一點點咧。 它就每日仲容易爆料啦，对不对？看你食什么东西，如果有一种撞击力，也是蛮重要的嘛。咁啊，然后咧，嗱，你看，你看，嗱，你看，就是呢个方法咧，就令到我可以多涨。诶，你本嚟未得买啫嘛，补嘅东西啊，沙子就诶、张凉又嚟啊，又会弄到很多水啊，恶、试我嗬，诶，变成咧就觉得，哎呀，不够玩啊。 所以我就用呢個方法，哎呀，玩玩你啊！嗱，好啦，好啦，我快快給你看啦，啊，你快快給給一陣你看啦。不是慢嘅，因為你唔看到我怎麼做咧，你不知道要怎麼啊啊哪個方法嚟做比較啊方便啦、啊、嚇。嗱、呢、這個。我教下你就，哇，原來咁簡單啊！對呀、啊，就很簡單啊咋，為什麼你一定用 弄一种辣椒啦，不仅两子这么简单，令到它的空间啊，当你切东西的时候咧，刷点杯线，切一块东西，它就很运噶啦。啊，咁啊，令到它嘅有一种啊弹性在里面啊，不用啊等一下，啊啊啊，因为你一定要弄住嚟等一下咧。嗱，我睇呢度咧，我弄好先，啊，三个步骤先至做个步骤俾你睇下。嗯 都几怪啊，但不过没办法啦。有时真系自己自杀嘅嘢系这样噶啦，没有办法，系话十全十美噶啦吓，所以，我也是很多东西都系自己想出來。你买都冇得买嘅东西，你看，那你什麼小嘅台，我想想，嗱你买得很贵很贵啊嗬，啊，嗱就是这个方法。OK，嗱我很尊敬啦，查好啦。OK，然后咧吓，咁啊我就。 我拆一只手先客喺度，随便咁啊！你你你你要黄胶也可以啦，一只玻璃胶也可以啦，只不过你看你自己喜欢啦吓，冇所谓噶嘛吓。咁啊，然后将呢块两块嗱拧上去吓。为什么要这样啊？就系很简单，第一，增加出个厚厚度，比较，啲东西就比较很硬。第二咧。 它能够防水，咁啊，你看呢下东西系拿得上嚟嘅，只不过我拆了块板啦，等一三我做做俾你看，怎么拧到块板拧住嗰个架子？等一三先啦、啊，我现在真系没有空，啊，等我等一三我做俾你看哈，嗯，OK。哦，唔系先系要嗱，刚才为什么我会啊做你刚才嗰部分，现在我也好好解释俾你听，为什么我做呢块咧？ 主要咧，因为个厨房里面咧没有一块啊板咧，能够嗯切东西啊，就是因为没有得切东西，就常常坐在地沙里切，就不太方便啦。咁啊呢张牌咧，牌咧是啊木的牌嚟嘅，呢度也是木的，我就猜了啦，不用木啦，呢个系石头嚟嘅，石头不会渗水。 它我们当我们用的时候呢，很方便，很好用，所以我在这里切葱啊，切切切切咁，抹一下就可以干净啦。主要隻，哇！如果刚才啊，以前上到，哇，真开心嘅，真系我做了视频咗就，很多很多新发明啊，哎呀，真系连我自己都不敢相信。咁啊，因为我们嘅厨房系没有办法，啊，切东西的，啊，一嚟好多东西。 没有防水的，还有不够力啦。咁后嚟我想到，哇！跟我想到啦，呢个跌做地砖嚟嘅，你似嗰種啊，装修公司买一块地砖啊，小小块嘢好，什么都好，你可以跌晒你嘅價值萬大嘅嘢企業。主要原因啦，呢个板咧就不会生保的，會我拆咗个保拿出嚟啦。啊，没有渗水最好噶啦吓。係又咧嗱。 你看呢下，很好用，很好用，你等下跟给你说。咁啊，还有呢个东西，刚才我做嗰东西呢，里面呢放黄椒啦，啊或者一种啊玻璃胶。为什么玻璃胶跟呢种啊不一样？那我打解释给你听。玻璃胶有一种黏黏的，比较厚的，黏中间的就比较好。 如果系用呢一种咧，比如厚嘅薄薄，它系撕嘅嘛，系薄嘅，系难靓东西嘅？因为靓靓把它就裂缝啦，会有一种空荡荡，其他填补了一种厚咁切东西嘅。因为你放一块嘢，不是一块拍它一个裂啊嘛，咁啊两块就诶差不多有一寸，差唔多啊石多个一石个一寸顶顶啦吓，八个 M M 啦大概。咁啊，我告诉你，为什么我会跌上呢块板咧？ 哇！如果上到啊，我每一次都坐住啲沙泥墙嘛，冇办法啦。你木嘅台也很容易渗水嘛，又不方便嘛，所以我正系发明了，睇你啊 D I Y 行不行上下啦，取俾你啦，我喜欢就好噶啦。OK，啊，你睇那呢种嘅石令矿，跟这个啊嗰种石令啊玻璃胶也是一样，因为我们不需要特别买一个支撑，又要又不是便宜喎。 嗯，几十块哦，哈，港币啊，咁样买一个自己用只手，嗱，那个就是铁锤，再滴沙，咁啊用力按住，啊，按住呢度就出嚟噶啦。所以我用一只手在呢度轻轻，咁啊补它的啊吹缝啦，啊我补了啦， <laughs> 因为我我不想浪费时间啊。等一先，哎呀，看到你真的很慢啊，很久啊。 咁啊，我亦配合你啦，等你时分我嘛，我肯会做人的嘛， <laughs> OK。嗱，咁啊，然后咧，嗯，咁我等一阵啦。我呢两好啦，完全将呢度条边封了，因为其他个中间条接到一栋要用黏胶，不可以用啊各种各种各种玻璃胶，比较很磨上去不够滑啊。 凹凸不平不好，所以每一样东西配合哪样东西，你看你怎么弄咯。如果你说你随便也可以，只不过我用我的方法，用我的心得告诉你。嗱，我解释给你听啦。嗱，我说你先，等一等，我又不记得噶啦。我太多 idea DIY，因为我们呢，我唔怕对你说，有啲时候呢台咧，某个地方可能渗水，啊呢度好脏好多。 啊，蜕皮啊，脱很多油啊，或者烂掉啊，咁啊，然后咧，嗯，然后咧，你就不怕嗱，如果你真的发展得到啊，脱油啦，刷一刷，刷一刷，嗱你刷一刷，OK，你不需要喷油，完全不需要，咁啊就呢种，嗱，OK，我示范给你看。 本来没有的，哎，为了满足你们的好奇，看怎么做也不错哈。咁啊，然后呢，我就将呢度我手刚才其实应该有点很紧张，哎，没所谓啦哈。OK，OK。咁啊，真的，啊啊吸出来，你看只手，因为太过安静啊，很难控制这个饺子啊。OK，那我吸出来了。 咁啊，然后咧，将佢撕出去之后咧，嗱，呢呢度有点脱脱油同埋蜕皮出嚟，靠近啊，咁啊皮啊脱油咁，擦擦擦擦就咁，咁呢度有点咩？咁我咧就将呢度不用油漆，不用完全不用咁啊，呢度封住嚟，因为。啊呢個铝铝箔纸来嘅，为什么它这么好用呢？主要它啊，它的上面的。 里面撕开了有一层胶的，可以保护这层，一个两层的一个胶，一个就是阿老面的保护这个，所以你不用喷漆。如果你将来你的踢的东西，啊，乜嘢好咧，什么都好，用那个方法很好，有些踢的散一散的树啊，咁啊然后将它顶住，哇系美味嘅，我呢个顶好啦，不用浪费，时间，就是用呢个问题嗱嗱嗱嗱，我包好啦，OK 嗱。 我怎么？因为你不可能转动噶嘛，不需要。因为当你块板一块石嘅板压下去，它很很够力嘅，很重嘅，不用移位嘅。你唔好俾它推得到就 OK 啊。所以很简单啦，我我夺好呢个位置先，就是用呢种四胶。将。我就是用呢个四连将，嗱，我夺好个位置先，加加都可以啦。因为唔得，我做惯东西，也蛮厉害嘅。 我本人剁得很准啊大計大計，OK。可以啊？嗯，才我用嗰把尺咧，已經度好個位置，因為石頭我比较比较平均一點點啦，比较紧张啦吓，我已經度好啦 OK，啊，尺度好大概多少？咁啊，骨度邊多少？OK，今日然后咧嗱。 为什么又挖住呢？我怕等一下 <laughs> 就位住嘛，有点害怕嘛？因为呢种东西石头也是蛮重要的。嗯。好啲，挖住来先。然后呢，嘅走位住都不怕了。嗱，然后呢，因为你你你不可能转破转动的嘛，嗱，就是这么简单啦，呢有个洞的，嗯。 因为它一条咧可以防水嘅呢种叫做石英矿，啊去装修公司啊护根店啊都有得卖噶啦，啊呢种叫石英矿啦。如果你未有嗰种，嗱你吸力啦，你下嗬，咁啊然后咧，事实上不用嗰个啊直接嘅，因为你你你好多公司咧系靠只数嘅。 我我会做嘅，因为曾经看到一个装修咧，啊，政府帮我们翻新的时候， <laughs> 看到他怎么做啊， <laughs> 我学到啦，啊，但是他不是用铁材啦， <laughs> 我用铁材咯，铁材咁啊，他用的时候咧，就可以这样咁啊弄好啦，嗱我最後呢个给你看啦，最後呢个给你看啦，因为你唔看过咧，又不知道。

他就不会走位置咯，主要就冇其他个位置跑跑位置，固定他，因为他，诶拍摊，因为我们没有用螺丝啊嘛，用螺丝麻烦啦，对不对？哎哟，你知唔知？有阵一个人咧要靠自己嘅时候，聪明咧就可以帮到自己好多生活啊！哎呀买啊买啊！ 根本上不是没有得买，真系没有得买。还有有得买都很贵，还有个尺寸啊，不方便啊。啊啊，个尺寸又不啱你啊，咁啊。如果你真的，啊，我不需要就么带了，我小少少得，有得企住。啊，我要带带噶，啊，夜企住。嗱，你看就位置啦，推一下就就位止啦，所以我也不怕啦，因为我已经滑了啦，呢度滑了啦，呢度滑了啦。 아, 어프 파라. 이제 어떤 데도 아, 와 되라. 요님 와 돼. 완단아, 저시 돼. 소화 생권 거 건체 와 되라. 음, 오케이. 나, 어 chuyện này trên đây tôi lấy hậu sang à, hoàn toàn trong cái tiểu thẻ bao trù lại. Cấm tha cho固定 này có có bạn liền men cả là hả. Josie à, đến nè, bá hậu một điểm điểm không quan à, gì. Giờ có thể phóng sinh sau đó, 一住靚得啦嚇。 <laughs> 这不仅呢，啊，我们粘住咁简单，也可以你包好一点点，啊，也可以帮助你防身受炎，不错的。因为它这种胶呢，一干了咗之后呢，它就能够啊，亦粘住嗰啲东西的啦。你可以包两次，怎么包两次？等它干了咗之后，你再包多一次，啊。 O K，那靠近靠近靠近靠近，那尽量呢？那你看我，啊，佢用手可以噶啦，你如果你用个机器也是用到手的，因为不可能它完全呐。如果你舍得给你包厚一点点咯，代替一种啊油漆咯，也可以防它生锈啊，因为它铁来的嘛，啊，也可以防生锈啊，就是一举两得啦。 OK 嗱，我就是嚟整理啦。为什么做这个给你呢？嗱，如果你有怕好一点嘅，没关系，你等下干了咗之后，明天或者后天完全干了咗就再放多一次，真好一点也可以。嗱，我就是就就是整理啦。咁啊，我等下推一边，给它干了，去将呢个反起来。我现在不可以动它，一动它 <laughs> 就。

如果你大小嘅也可以，一张凳也可以，一张椅子也可以，跟住你拿你胡根定拿块软石，小小块也可以，己接一晒也可以。只不过这么小嘅也可以，即系我看了，如果你看你买了一张东西出来，然后拆掉，个木的拆掉，呢个是木的拆掉，呢个也是木的拆掉，咁啊拆咗之后咧，自己放一块板度，我哋。 切东西啊，不怕水啊，哇，very good！嗱，你看我这种，嗯，你看一下，你为什么要晾一块布在旁啊？很简单，我问你了，如果你唔拿块木在板弄出来，咁你当你拧了咗之后，如果突然间很用力，不知道不为意，紧张，前功尽废。所以如果你当你拿的时候，要嗰只手揳进去，瞬间翻起来就可以了。 所以你说就是，睇 <laughs> 我做东西好安全的，那就上木块板，大概可以我只手可以伸进去，将成个架子反起来，你明白吗？如果你没有个踢着啲沙，因为呢块都是普通的板是石的板嚟嘅，所以我们要上个方法做得好好，唔好等一下弄好好咗啦，阵间翻啲时候，哎呀那个拖出来，你说好辛苦啊，可能呢块板。 弄得安静正也是不可以用了，连不到啦。做你说，OK，那你们真系喜欢呢种戒子嘅 DIY，我告诉你，去杂货店买一个适合大小的，这个母拆掉，这个母拆掉，咁啊拆掉咗之后咧，咁啊你喜欢啊浪胶板嘢几嘢，你喜欢领灵活性嘅体验，我就是灵活性。 咁樣 piece 我有東西的啊，咁啊拿出嚟，你固定它亦可以啊，嗱，你或者放落個燈咯，啊揾啲鐵線罩住嚟亦可以啦，看你怎麼 DIY，咁我做得點我就足夠啦啊，所以好啦好啦，接下來整理啦，希望你們喜歡啦，嗯，OK，拜拜。我跟你們說，我張台已經完成啦，只不過我不倒轉啦，因為倒轉你看不清楚。 啊完完全全弄好啦。啊，呢度咧，因為什麼有有條裂縫嘅，如果我們有先用窿咧，就弄厚一定啦，用一種指甲油。啊，呢度有條裂縫嘅，咁啊我就將指甲油啊倒進去啦，油進去啦，比較濃縮嘅就比較好啦。咁啊呢度咧，啊靠近，啊呢度咧係自己做嘅啊啊鮮啲醬。 为什么不同样啊？ <laughs> 因为生啲嘅，哎哟冇啦，隔两啲，同样就 O K 啦。本来生啲少啲，啊嘛唔知点样放啊。咁啊，然后咧嗱，咁啊，我就加上去啦，就比较厚一定有叻一顶啦，靓住个啲沙啦行得先啲。还有咧嗱，诶，为什么有呢呢只胶啊？因为我发咗呢麒麟矿咧，好像干了咗之后咧，比较诶有种。 凹凸啊，没有怎么画啊，所以我想它更加完美嘅。除边嘢啦，你时不时温就除边嘢啦，咁啊又多咧，我就将呢度扫进井里啦。咁啊，还有将呢种胶咧啊，放在井里啦，嗱，在上面啦，啊，然之后睇下好唔我已经白色嘅石英框咧，已经弄到了两次啦，嗱，增加咗个厚度嘛，因为我们用很少啊嘛，咁啊用粒砂子就拖出嚟就冇画味啦。 嗯，因为我玩玩穿了咧，咁啊然后就哪里用啦？所以我核心字啊，因为也看不到嘛，反转那度啊，反转那你看不到嘛，所以先就给你们看啦。嗱呢个就自己油，啊呢个就诶一种胶啊黄胶咁放喺杯面，好似几一层一一层嘅保护膜啊，因为。 嗰种情况呢，有点嗯凹凹凸凸一点点的，所以我就觉得不够平滑。我想更加完美呢种东西啊，随俾你要不要啦，只不过系我自己做什么东西要完美一点比较好看啦哈。OK，嗯，你看到这里有你们喜欢吗？呢个 good idea 吗？哎呀，我对你说，我也都买的，我好喜欢啊，因为为什么？它个部位很大，又部位很小。 所以我就觉得呢个真系非常好用嘅东西，所以我立刻我做一只也是跟你们分享啦，OK，希望你喜欢，拜拜。